Selamat pagi. Ini adalah update hari ke-10 di kebun. Saya dah 3 hari tak datang sini. Jadi ini adalah update dari 4 hari yang lepas lah. Jadi di pump house ni. Frame bumbungnya dah siap. Dan atap pun dah diletakkan separuh. Di sini juga ada perubahan. Di sini dah tak boleh nak letak pintu masuk. Sebab ada construction di sebelah ni jadi pintu masuknya perlu dipindahkan ke ujung belah sana kerja yang lain dan juga yang kerja lain yang telah dibuat juga adalah memasukkan kokopit ke dalam polybag kokopit ni mengandungi kandungan garam yang tinggi jadi sebelum membuat penanaman perlu flush upkan garam tu dulu sebaiknya jadi Nikko kopi ini diisi dalam polybag dan diletakkan di tempat terbuka supaya hujan boleh bantu untuk flush up kan garam tu lah. Dan kerja lain yang juga dia buat ada sikit pemasangan wick mat dan atap-atap ni ada buat kerja pembaikan sikit iaitu menampal lubang-lubang yang ada kita boleh lihat ni jadi itulah update untuk hari ini